იყო ორი კონკრეტული შემთხვევა სტალინის სახელობის მაღაროზე 2015 წელს და 2014 წელს თითქმის ანალოგიური ერთი და იგივე შემთხვევა როდესაც მაღაროში მოხდა აფეთქება და ცვლის უფროსი და ამფეთქებელი დაშავდნენ 2014 წლის შემთხვევაში ამფეთქებელი კობაცუცკირიძე დაიღუპა ცვლის უფროსი გივი ფხალაძე დღემდე უსინათლო მდგომარეობაშია ორივე თვალებით დაკარგა ხელდელობა 2015 წელშიდაც იყო ზუსტად 1 წლის თავზე იგივე ანალოგიური შემთხვევა ცხლავ ამფეთქებელი და ცვლის უფროსი დაშავდნენ ამონალის აფეთქების დროს ამფეთქებელმა ამ შემთხვევაში შეინარჩუნა ცალი თვალით ხელდელობა ხოლო ცვლის უფროსი კლავ ახალგაზრდა ბიჭოს და 6 წლის ბიჭოს ზურა გამეზარდაშვილი დღემდე ორივე თვალით ისე უსინათლო არის. მდგომარეობა ძალიან ძიმეა, სანახავადაც საშინელი სანახავები იყვნენ მაღაროდან რომ გამოვიდნენ. სახეზე აფეთქების შედეგად დამწვარი დანახშირებული სახეები, ადამიანის სახეს რო აღარ გავდა. დღემდე მდგომარეობა მათი გაუმჯობესებული არ არის და სამწუხაროდ და სავალალო მდგომარეობაში იმყოფებიან ორივე ცვლის უფროსი ამ შემთხვევაში. ესენი იყვნენ მაღამშენის ბიჭები, რომელსაც გაყავდათ გვირაბი და კედლის ვულკან ყოფილა დიდი რაოდენობით წყალი, ალბათ მიწისქვეშა წყალი, რომელმაც გადმოანგრია კედელი და ბევრმა გამოასწრო, მაგრამ ორმა პიროვნებამ ვერ გამოასწრო. ერთმა ვერ გამოასწრო, უფრო სწორად მეორე საშველად მიბრუნდა და ამ შემთხვევაში ორივე სავალალო შედეგით დამთავრდა, ორივე დაიღუპა. კომპანიის როლი მათ მკურნალობაში და კომპენსაციის ანაზღაურებაში რაღაცა ძალიან დიდი უნდა იყოს, მაგრამ კომპანია რატომღაც ცდილობს, რომ ყოველთვის დაშავებული გამოვიდეს მტყუანი და თვითონ აიცილოს ყოველგვარი პასუხისმგებლობა. ჯომის ინსპექცია საქართველოსი იცით რომ მაგრამ არ არსებობდა მაგრამ ეხლა ვითომ შეიქმნა მაგრამ არის ძალიან არა რო ვთქვა კომპეტენტური და სუსტი მე არ მსმენია არსად რო შომის ინსპექციას ვინმესთან წინასწარ დარეკვა და წინასწარ შეთანხმება ჭირდებოდეს იმისთვის რომ უნდა მოვიდე და შეგამოწმო ამბა ან კიდევ სად გინახავთ რომ რომელიმე კომპანიას თვითონ დაერეკოს შომის ინსპექციისთვის მობრძანდი და შემამოწმეო შრომის ინსპექციას უნდა კონდეს განუსაზღვრელი უფლებები, მას არ უნდა ჭირდებოდეს არავისთან წინასწარ დარეკვა და წინასწარ შეთანხმება პირიქით. ის მოულოდნელად უნდა შედიოდეს ნებისმიერ საწარმოში, ნებისმიერ მაღაროზე და უნდა ამოწმებდეს და მაშინ გაირკვევა იქ რამდენად არის დაცული შრომის პირობები და რა პირობებში მუშაობენ ხალხი და რამდენად არის თვითონ თანამშრომლის ბრალეულობა მარცხის შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში აქ არაფრით არ გაირკვევა სინამდვილე. შომის ინსპექციის უფლება უნდა იყოს ის, რომ მოულოდნელად შეიჯრას სადაც უნდა, როცა უნდა და შეამოწმოს რაც არის შესამოწმებელი და გასაგებია.